Welcome back to my YouTube blog channel तो कैसे हैं आप सभी लोग होपफुली सब आप लोग बढ़िया होंगे गाइज तो गाइज आज का जो हमारा ब्लॉग है वो हमारा वैष्णो देवी का ट्रिप है तो आप वीडियो देखो मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में जाके चैनल को सब्सक्राइब करो पहले हाँ जल्दी करो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ नहा धो तो के बिल्कुल ओके रिकॉर्ड तैयार हो चुके हैं अब जा रहे हैं भवन की तरफ दर्शन करने अभी हमारी देखो भाभी तैयार नहीं हो पाई है इन्हें बहुत टाइम लगता है हमेशा तैयार होने में हमेशा लेट कराती है हर जगह कद्दू को तैयार कर रही हैं ये ये बहुत रो रही है देखो तब से रोए पड़ी अद्दू और मैं तो बिल्कुल प्रॉपर तैयार हूँ जाने के लिए मेरे को तो बस चलना है सीधा दर्शन के लिए फिलहाल अभी तो लॉकर ढूंढने जा रहा हूँ देखो हमारा ये जो सामान है लॉकर में रखने के लिए तो फिर गाइस सीधा मैं मिलता हूँ लॉकर के पास ही जाके तब तक के लिए दर्शन तो हमें सबको हो गए बढ़िया दर्शन तो अच्छा हो गए अब सीधा कहाँ चढ़ रहे हैं भैरव बाबा जी वहाँ इसलिए नहीं बना पाते फ़ोन रख लेते हैं हाँ। इसलिए वहाँ शूट हो नहीं पाया अब जाके फ़ोन मिला है तो अब जाके सीधा भैरव बाबा की चढ़ाई की सीधा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ बड़ी कठिन चढ़ाई है अभी दो किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई एकदम गाइस तो। पोपट हो जाएगा गाय अभी ज़्यादा ज़्यादा हम पाँच सौ मीटर ही चले होंगे और हालत देखो चढ़ाई पे क्या हाल है बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं थक चुके हैं बिल्कुल और भाभी को देखो जरा तो देखो और तीन सौ कौन चढ़ेगा बाकी में ठीक है डन डेढ़ सौ चढ़ूंगा मैं डेढ़ सौ चढ़ेगा नितिन भाई हाँ बाकी देखेंगे जो चढ़ेगा तो क्या बन थाली अभी चढ़ेगी बहुत हालत खराब भैरव बाबा की पूरी यात्रा देख दिखाऊँ आज वजह से मिलता हूँ चढ़ाई पे चलो bye bye Till my shadow turns to sun rays and I सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऐसे सांस चढ़ जाती है एकदम बैठने में बड़ी मुश्किल होती है सांस को तीन सौ इक्यावन सीढ़ी गाइस अभी तो लगभग ज़्यादा ज़्यादा पचास पार करी है तीन सौ सीढ़ी अभी रह रही है देखो क्या होता है आगे भाई तो चले गया आगे भी भाभी भी चली गई आगे और एक और सप्राइज गाइस इतना बड़ा पोपट हुआ हमने सोचा तीन सौ इक्यावन सीढ़ी चढ़ के सीधा हम भैरव बाबा की मंदिर तक पहुंच जाएंगे मगर ऊपर देखा तो दो सौ बासठ सीढ़ी और हालत ख़राब हो गई चुके हैं मंदिर तक देखो हमारे साथी मिल गए हैं बैठे हुए हम तो आधे घंटे पहले आ गए आधे घंटे पहले पहुंच गए देखो कितना झूठ बोल रहे हैं अभी आए हैं ऊपर और झूठ बोल रहे हैं देखो गाइस मज़ा बड़ा आया हमें सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई है देखो अब चढ़ते हैं सीधा दर्शन करने वहाँ उधर मंदिर है बाबा का उधर जाके और गाइस ये रूफ टॉप का बना हुआ है बड़ी भीड़ है इसकी इस साइड नीचे बड़ी भीड़ लगी हुई है सौ रुपये किराया अप डाउन दोनों मज़ेदार एकदम चढ़ने में गाइस बढ़िया है मगर हम तो ठहरे जवान तो हमने तो अपने पैरों का पूरा इस्तेमाल करा गाइस फाइनली दर्शन हम सबों को हो चुके हैं बढ़िया तरीके से अब यहाँ चप्पल जूते पहने जा रहे हैं देखो गाइस ये हमारा प्रसाद है सबका इसमें रखा हुआ अंदर और देखो भाभी जूते पहन रही है देखो कैसे बैठ के कुछ याद आया कद्दूस हो चुकी है फर्स्ट क्लास और भीड़ देखो यहाँ जरा ये और इस साइड तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ कितनी तगड़ी है यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है बड़ी तगड़ी भीड़ है भाई साहब चारों तरफ भीड़ ही भीड़ <laughs> फुल गजब भीड़ यहाँ तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ मेरा नज़ारा बड़ा गजब है ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो और नहीं आई तब भी लाइक मार दो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता सही बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता बस लाइक मार दो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो ये माइक फेंक के मारो ये कैमरा फेंक के मारो मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है बस सब्सक्राइब करो मुझे नहीं पता